السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أمبل بنسة من جديد آه نترحم على روح الفقيد رئيسنا السابق محمد الباجي قيد السبسي الله يرحمه والله يغفر له والله يرزقه الجنة والفردوس آه مهما كان كان إنسان آه خدم تونس في في الماضي في تحت تحت النظام السابق وخدم تونس آه، تحت الجمهورية الثانية ويعني إنسان عمل الانتقال الديمقراطي ومهما تكون أخطاؤه مهما تكون سيئاته حسناته أكثر من سيئاته ونحن نترحم على روح رئيسنا ونحن شعب مسالم شعب مسامح آه، يعني ليس لنا أي آه، ليس لنا أي فوضى يعني الشعب يرفض كل الفوضى يرفض كل آه، يرفض كل كل الصراعات الإيديولوجية والصراعات آه، والصراعات الدينية آه، يعني الشعب التونسي يعني أعطى درس في الأخلاق ودرس في في الحضارة آه، لكل الشعوب العربية آه، وأوروبا وكل البلدان الأوروبية كلها إعجاب بهذا الشعب الصغير 12 مليون آه، ولكنه شعب صغير وذكي ومتحضر يعني يوم يعني كل الإعلام العربي المتصهين كان يعني ينتظر في الفوضى وينتظر في آه، في المظاهرات وينتظر في الانقلاب العسكري ولكن تونس بلد يعني آه، متحضر بلد مدني ويعني آه، بلد سريع جدا يعني يعني نجح في نقل الحكم في ظرف ست ساعات كما نجح في ثوراته التي أتقنها في ثلاثة أسابيع بصراحة كلنا أعجب اعجاب كلنا آه، كلنا يعني نحاولوا بناخذوش بالعين هذا الشعب التونسي Franchement c'est super c'est c'est incroyable euh, ça veut dire والأكثرية وتحيات وتحية إعجاب آه للجيش التونسي تبارك الله عليه في 48 ساعة euh, يعني حضر جنازة أسطورية جنازة عظيمة جدا لرجل أعظم euh, يعني بكل هذا الإتقان بكل هذا النظام بكل بكل هذه الدقة بصراحة شابو شابو با لهذا الجيش آه، الجيش الكبير يعني جنازة في في هذه التنظيمات في هذه يعني جنازة كبيرة جدا آه، يعني آه، حاو يعني نجح في تنظيمها في ظرف 48 ساعة وهذا جيد جدا وهذا يعني يشرف تونس ويشرف كل الشعب التونسي والإنسان يتساءل لماذا الشعب التونسي نظم جنازة آه، كبيرة وعظيمة لرئيسهم السابق هو الأكثرية آه، في اللاوعي الجماعي أن التوانسة تحرموا من جنازة بورقيبة آه، لأنه بن علي المستبد المخلوع آه، حرم الشعب التونسي من حضور جنازة بورقيبة لهذا يعني وقع مثل الفراغ في اللاوعي الجماعي وهذا الفراغ يعني اليوم خلصناه يعني خلصنا القديم والجديد يعني آه، بإعطاء جنازة يعني أسطورية لهذا الرجل الذي افتقدناه ولا زلت أشيد آه، بتصرفات الجيش التونسي شوفوا هذا الجيش العظيم كيف يسقي آه، الشعب التونسي وهو تحت الحر في انتظار الجنازة بصراحة يعني آه، تصرفات متحضرة وتصرفات نبيلة جداً Allez, ah, là. Donc le seuil, c'est Mabana. نو سي بون باز اليزي allez, y allez y voila عندك انت, ميرسي خلي عليك حط شكون انتم اخويا سامحني خويا شكون انتم برافو عليكم برافو آه، أنا شفت وتبعت الجنازة من أول ما بدأت حتى حتى كملت يعني حوالي أكثر من أربع ساعات آه، بصراحة شفت برشا حاجات وشاركت في في التعليقات وتفرجت آه، على الجنازة هذه في في ال site متاع سبوتنيك آه، سبوتنيك آه، كان برشا فرنسيين يتفرجوا على الجنازة وفما آه، تعليقات كانت تعليقات إيجابية على الآخر وكانت هناك تعليقات سلبية وهذه التعليقات السلبية هي من طرف بعض الفرنسيين يعني المتصهينين بصراحة هما الأسامي متاعهم ما همش أسامي فرنسية هما أسامي يعني يهودية comme ليفينسكي آه، ونوريكم شنو قالوا على على تونس وهما يعني هما عندهم نفس الهدف كبلدان العربان الخليج هو الهدف هو يعني أعمال الفوضى في تونس وارباك الشعب التونسي وهناك يعني باش نقرا مع بعضنا التعليق باش نشوفوا ان تونس مستهدفه من من الكيان الصهيوني مستهدفه من من القوى الصهيونيه في العالم يعني يحبوا في يعني بكل الطرق ان تونس تكون يعني تنقلب على الديمقراطيه وان تونس آه، يعني بالنسبه لهم مش ممكن تونس تكون ديمقراطيه آه، الوحيدة في العالم العربي وكلهم يعني مهوش حابين بالكل أن الديمقراطية تنجح في تونس ونستعرض مع بعضنا التعليقات هذه وبيان نستعرض أيضا التعليقات اللي عملتها أني باش نرد على الناس هذوما يعني ساكنهم الشر وساكنهم آه، ساكنهم يعني آه، ساكنهم الشر وساكنهم مشروع الفوضى في تونس Voilà, donc en fait, sur ce site Sputnik, فما تعليقات على ماكرون تعليقات يعني عدائية لماكرون وتعليقات آه، يعني عدائية أيضا لتونس آه هذا كيما تشوفوا سيمون ليفينسكي آه، ديما يحكي donc يرد على توانسة توانسة قاعدة تترحم يعني على روح الفقيد هو معناه يحاول باش يحمش فيهم Euh, par exemple, Lina Henry, ce que tu n'as pas compris, c'est que là, c'est une propagande qu'ils sont en train de faire, émouvoir le pays suite au décès du président. Attends, tu vas voir la suite avec le premier ministre, tu vas voir que je sais de quoi je parle. Donc en fait, جماعة ذوما المتصارعين متحالفين في تونس يعني بالنسبة لهم الجنازة هذه الكبيرة يعني اللي غيوسي أما هي بروباغندا بالنسبة لهم معناها هي بروباغندا بروباغندا لصالح النظام القائم آه، وقائم يعني يحاول باش يقول بعد الجنازة آه، فما فما حاجات باش فما يعني des incidents آه، فما حاجات باش باش تقع ويحاول معناه باش يقول لك فما حاجات on va les attendre et je sais de quoi je parle donc هو يعرف يعرف يعني les projets المشاريع هذه نتاع الصهيونيه في تونس يعني des projets نتاع ارهاب وفي نفس الوقت وقت الناس يعني تعزي في التوانسه آه، هذوما les agents sionistes قاعدين معناه يحكيو على الهجره الغير شرعيه كنتاج كدليل على الحكم الفاشل لقايد السبسي وبعداش آه، هذا سيمون ليفينسكي يحكي على ان توانسه ابخي تو آه، معناه باش يعملوا ديزيليكسيون ديزيليكسيون انتيسيبي Euh, comme, donc, euh, comme si au contraire, c'est exactement le moment de faire comprendre à un, minimum de personnes ce qui se passe et ce qui va se passer pour votre information. Ils ont juste, après l'annonce du décès, avancé les élections. Donc, en fait, pour lui, euh, c'est une mauvaise nouvelle, en fait, que la Tunisie avance les élections. Donc, في نفس الوقت الانسان هذا قاعد يتذمر معناه من الرياكسيون نتاع التوانسه euh, وانا بصراحه معناها رديت عليه دو كوا جو مي les élections sont tunisiennes et n'ont rien à voir avec les français xénophobes خاطر هو il a fait des jugements xénophobes euh, واحد اخر ترد عليه قالوا en tout cas si vous voulez que les gens vous respectent vous auriez dû éviter ce débat au moins pour le moment la خاطر en fait ce sont des gens qui ne respectent pas un moment euh, sacré le moment d'adieu d'un homme بوليتيك معناها بالنسبة لهم بصراحة ما عندهمش حتى احترام للمقام وقاعدين يعملوا يشربكوا في الدنيا في وقت الجنازة قاعدة تمر في شوارع تونس Voilà, donc, c'est le Seyed El-Evinski, il ne s'est Donc, il continue la manipulation de masse par l'émotion. jamais, ne leur fait jamais confiance, ce sont des traîtres au pouvoir. Ils ne sont pas là pour la population. Il est là pour la population, euh, il est là pour le peuple tunisien pour qu'il revienne à rouler, pour qu'il revienne faire la faute. Il a toujours défait les peuples, les droits des peuples. Il a tout fait, c'est vraiment un agent de Mossad, C'est un agent euh, sioniste. Euh, euh, et en plus, il se moque, hein, donc il se moque dans, dans, une autre page, il se moque de la, de la révolution euh, tunisienne ou, du peuple tunisien. Donc en fait, moi, je l'ai, j'ai répondu à lui et à Charles, relisez vos propos, vous découvrirez que vous avez de la haine des Tunisiens. Au lieu de présenter vos condoléances à un peuple en deuil, vous vous moquez de nous, de notre révolution. Alors stop et sortez de la page. Et, les élections tunisiennes est une affaire interne. Euh, les élections tunisiennes. والاكثر من هذا من ذلك يعني انا عملت لهم une phrase assez frappante قلت لهم les romains ont été toujours ont été toujours jaloux des carthaginois donc en fait ce qui se passe sur cette page on voit des gens issus d'Europe donc de l'Europe qui se moquent qui, qui qui ont la jalousie la haine de Carthage على خاطر Carthage a toujours يعني suscité la jalousie de Rome ومن بعد ذلك أصبح هذا السيد ليفينسكي يتبنى نظرية المؤامرة ليتحامى على تونس ويعني آه، يحاول أن يقول للتوانسة رد بالكم من أسيادكم. Euh, moi, je pense que vous n'avez pas précisé pourquoi il y a de la haine entre êtres humains. Nous sommes tous manipulés, Français et Tunisiens, par nos maîtres. معناها آه، يعني صهيوني يتبنى نظرية المؤامرة كان قلت الليل أصبح نهار. On va dire que la haine qui fait que les Tunisiens détestent les Français, alors en l'air d'Italie, les Tunisiens ne détestent pas les Français, mais on veut bien qu'ils nous respectent comme nous le respectons. Donc en fait, c'est une scène, une scène, une scène, une scène, une scène, une scène, une scène, une une une وبطبيعة الإنسان هذايا يعني آه، عم يروح ويتبنى في نظرية المؤامرة يقول يعني آه، يحذر الشعب التونسي من آه، من النظام بتاعه يقول ان ليزاتونتا الارهاب يعني هي صناعه دوليه صناعه يعني يعني الدوله هي وحدها تعمل في الارهاب الوغ شنو قال بالفرنسيه ils nous ont fait pareil en France attentat juste avant les élections c'est des manipulations de masse ils ont la même recette dans le monde entier plus garder les populations sous pression pour que jamais ils ne se rebellent face à leur maître معناه الإرهاب مستعمل لتركيع الشعوب آه، يعني بطبيعة هو زعم زعم جاي مع الشعب التونسي ويعطيه يعني في حجج يعطيه آه، يعني في أفكار بطبيعة آه، الهدف هو مش مصلحة الشعب التونسي ولكن يعني إشاعة الفوضى في الشعب التونسي وفي نفس الوقت الجماعة ذوما معناه هي من الاكستريم دغوات يحاولوا باش يمسخوا سمعة التونسي آه قال شنو vous savez comment se comportent les Tunisiens notamment à Marseille est-ce que vous savez une petite idée est-ce que vous avez une petite idée drogue voleurs salopards vendeurs de shit et dragueurs et bientôt et boivent de l'alcool mais se disent bons musulmans donc en fait فما فما يعني حركة تشويه للذات الإسلامية للتونسي وحركة تشويه للمجتمع التونسي لأنهم ما يساعدهمش باش يشوفوا معناه جنازة في الـ في الـ في اللوكس وفي في النظام اللي شفناها اليوم زد على ذلك معناه آه، الجماعة هذه يحاولوا باش يقولوا أن تونس آه، بلد غير مسلم وبلد ما عندوش حتى علاقة بالإسلام وما عندوش حتى علاقة بالعروبة آه، لكن بالطبيعة أنا لهم بالمرصاد Que cela déplaise à tout le monde, la Tunisie est un pays musulman et cela est une vérité historique et factuelle. آه اي بعداش هذا سيمون ليفينسكي ولا امام امام يدافع على على الدين الاسلامي euh, قال لي امل بانس rappelle que quel président euh, a enlevé l'obligation de se marier avec un musulman euh, دونك فيت هو يحكي على آه، قانون آه، سيبسي اللي يخول لكل امرأة تونسية من الزواج من إنسان غير مسلم معناه آه، بعد ما حاول كل الأدلة كل الحجج ال racistes يعني العنصرية الحجج يعني الإرهابية توا يحاول الحجج يعني الدينية معناه ولا ليفينسكي ولا إمام يفتي كيفاش يعني تكونوا راضين على الباجي قيد السبسي وهو يعني خرج قانون آه، على آه، يعني آه، اللي خرج قانون اللي يخلي المرأة التونسية تتزوج بإنسان غير مسلم بالطبيعة هو الهدف هو إرباك المجتمع التونسي وإشاعة الفوضى يعني معناه مازال كان ليفينسكي ما ولاش إمام يفتي عنا والله مازال الانسان ماذا يحلم معناه يحاول معناه انسان كومبليتمون آه، ديبيل آه، في بالو الناس بهايم ما يفهموش وما يعرفوش آه، مشاريعهم مشاريعهم مشاريعهم الفوضويه في العالم وهذا الشيخ ليفينسكي معناه يتطاول على على التوانسة ويحكي رد عليا قال لي oh ma pauvre si tu savais moi la haine de l'islam alors alors que plus haut je vous dis que l'islam est la solution à suivre vous avez vraiment vous n'avez pas vraiment honte يعني هو أنا قلت معناه أنا قلت له أن هو كان إسلاموفوبي لكن هو قال لي أنا ندافع على الإسلام وأنا المفتي وأنا الإمام وأنا نحبكم تدخلوا في دين الإسلام يعني اليهودي هو باش يدخلنا في الدين الإسلامي هو باش يورينا آه، معناه طريق الإسلام معناه آه، تكب سعد الإسلام مازال كان ليفينسكي آه، معناه ما ولاش مفتي عنا وما كانش يورينا الطريق Alors, Fema Radali, Esmo Amin Rajdi, alors pour qui vous vous prenez d'honneur de leçon, libérez votre pays avant de parler du nôtre. Vous vous êtes amassé dans des paquebots comme des poules mouillées vers les pays du Maghreb à la Seconde Guerre mondiale. C'est vous qui êtes, qui êtes venu dans nos pays en colonisateur, puis on l'a puis on lâche, alors arrêtez de donner des leçons. En plus, la France n'est plus une destination pour les compétences tunisiennes, quant au racaille, etc. Donc en fait, الانسان هذا يعني الانسان هذا يعني آه، مسكون بعقدة الكبرياء بعقدة عقدة يعني العنصرية بالنسبة للشعب التونسي وبالنسبة أي عربي أي مسلم معناه في باله هو يعني le supérieur يعني هو c'est vraiment le top وان plus et se permet معناه يسمح لنفسه باش يلعب دور المفتي دور الإمام هو اللي باش يدل المسلمين على طريق الإسلام يعني عيني عيني معناه آه، يعني يخدم في داعش يعني اون فيت انسان آه آه علاش احنا نقولوا داعش شكون وراءها هما وراءها الصهاينه وراها امريكان بالحق يعني نشوفوا les interventions تاع هذا ليفينسكي اللي هو يعني يدل على ان لان آه، داعش وكل كل يعني الطوائف الدينيه المتطرفه وراءها يعني الغرب وراءها ناس آه، متلثمين ناس يعني متنكرين وناس يعني آه، يحكيوا على ال réseaux sociaux ويعملوا يعملوا يعملوا, يعملوا في البروباغندا الدينيه آه، لهدف آه، واحد هو إشاعة الفوضى آه، بالنسبة بيان سور سكون ابيل لو ديزوردر مونديال واختم الفيديو على هذه المشاهد الرائعة وإذا عجبكم الفيديو متنساوش تعملوا like متنساوش تشاركوا في صفحة الفيسبوك وتشاركوا في قناة يوتيوب كل شيء فيه كل شيء بلاش فلوس وإن آه، شاء الله في فيديو جديد وإلى اللقاء كان معكم أمل بنس يا باش اسمح سامحين ودنيا واقفة اسمح يا باش اسمح يا باش اسمح يا رئيس مسامحينك اسمح الله يرحمك Tranquilo, irmão.